你好，我是小夫。上周刚刚落幕的 Google I/O 2022，各位关注了吗？今年 Google I/O 大会发布的硬件都特别奇妙，不少都是被砍的项目，甚至有些项目还被砍了两次。谷歌还重启了 Pixel 平板项目，计划于2023年发布。总觉得有点起大早赶晚集的感觉。Pixel Watch 在我的印象中是一款被砍了又砍的项目，没想到这次竟然发布了。 在方形表盘成为主流的今天，还能看到圆形表盘真是不容易。不过从网上泄露的信息来看，Pixel Watch 使用的是三星于2018年发布的十纳米芯片猎户座9110，由两颗 A53 组成，性能应该略强于骁龙的4100加。不过我有点想不明白，一款 Wear OS 的智能手表有什么可研发四年？的？看来这个项目至少被卡了两次。 至于定位终端的 Pixel 六 A，终于也用上了旗舰 SoC。看来谷歌对去年的 Google Tensor 期望过高，明显订单下多了，着急清库存。不过从谷歌官网来看，Pixel 六 A 只有六加一百二十八 G 一种配置，也不知道都二零二二年了，还死抓这一百二十八 G 不放有什么意义？难道是作为终端手机最后的倔强？而且这次的 Pixel 六 A 也砍掉了三点五毫米耳机口，学苹果什么不好？ 非得学卡尔机孔？哦，原来是为了卖 Pixel b u d s Pro 啊，那没事儿。至于 Pixel 7 Pro 的那个感叹号，我觉得谷歌的想法是，只要我比 iPhone 先装上感叹号，就没人能说我抄袭苹果。说实在的，这两代 Pixel 手机的摄像头凸起真是让我欣赏不来，不知道各位怎么看？既然说到了 Pixel 7，那我也大胆的预测一下下代 Google Tensor 的配置。 处理器部分可能与猎户座二二零零比较类似，我猜是两个一兆二级缓存的 Core t x X 2配合两个二百五十六 KB 二级缓存的 A 七幺零，再加四个一百二十八 KB 缓存的 A 五幺零，八个核心共享三兆三级缓存，GPU 可能是十核心的高频 Mali G 七幺零，CPU 和 GPU 共享八兆系统级缓存，下一代 Google Tensor 大概率是基于三星的四纳米制程。 不出意外的话，应该还是个大火炉。至于这次压轴的 Pixel 平板，总觉得谷歌这次是起了个大早，赶了个晚集。眼看着全球逐渐恢复线下教学，谷歌才不紧不慢的推出了 Pixel 平板，估计是看到平板市场爆火，按耐不住也想分一杯羹。不过从寥寥几帧画面中，我实在是在 Pixel 平板上看不出什么 Pixel 元素。 虽然 Pixel 六和 Pixel 七的样子我无法欣赏，但的确也是一款充满了 Pixel 元素的设备。但是这次的 Pixel 平板以及这么厚的屏幕边框，不看时间我还以为活在2015年。虽然说我们都知道 Pixel 平板是一款赶鸭子上架的产品，但是这么不走心的设计，难道居家办公会影响设计师的创意？还是请不起设计师，索性回收再利用 Nexus 平板的设计？ 不夸张地说，Pixel 平板的设计甚至还不如四年前发布的小米平板四 Plus 精致。我说 Pixel 平板的设计在开倒车，没人反对吧？等明年发布的时候，安卓平板市场估计又会跌回谷底。也不知道谷歌折腾 Pixel 平板图个什么？好好优化下安卓系统不好吗？今年 Google I/O 发布的硬件大部分都毫无新意，甚至 Pixel 平板和 Pixel 手表本来是多年前就应该发布的了。 唯一让我眼前一亮的 AR 眼镜却是一款概念产品。谷歌是一家非常注重企业文化的公司，谷歌的各种探索也的确很有前瞻性。但是今年谷歌的各种骚操作真是看得我目瞪口呆。看到安卓市场的火爆，马上就把已经砍掉多年的安卓平板项目又从垃圾桶里翻了出来，还专门推出了个为平板优化的安卓十二 L。然而正式版安卓十二 L 推出不到两个月。 谷歌就公布了安卓十三的 Beta 一版，这速度是不是太快了？不少手机和平板都还没升级到安卓十二，就要为安卓十三做准备了。怪不得安卓设备的体验一直都参差不齐，看来这也不能全赖手机厂商，谷歌也是要承担一定责任的。今年 Google I/O 给我的感觉是发布了很多东西，但是好像又什么都没发布，宛如领导讲话，又好像公司大老板在画大饼。 至于谷歌一直在鼓吹的人工智能什么的，一旦让谷歌拼写我的名字，就能把这个人工智障打回原形。Okay, Google, say my name. Your name is Xiaofu. Okay, Google, how to spell my name? My name is spelled M Y N A M E. 智障。